Panoja, panorama Jawora sfilmowana 22 września 2012 roku od strony zamku na ulicy Chrobrego tam jakaś wieża kościelna i tutaj dużo ciekawych domków a tam na dole jest jakieś targowisko miejskie